Hey hey hey Videnzyan dostum. Birazcık zamanını böleceğim ama şimdi sizlerle efsane bir sunucu tanıtacağım gençler. Bu sunucu e, Void Books yani gençler ucuza Robux almanın en iyi adresi. Buradan kolayca arkadaşlar 1000 Robux'u 20 TL'ye alabilirsiniz. Hatırlıyorsanız ki ben size bir taktik vermiştim. Bu taktikten de daha güzel bir taktik. E, bunu yapan arkadaşımız ise benim çok yakın arkadaşım. Eskiden de zaten sponsorumdu yine sponsor oldu sağ olsun. Eee... Dediğim gibi gençler 100 Robux 2 TL'ye geliyormuş. Bakın 100 Robux 2 TL'ye ve 500 Robux 10 TL'ye alabilirsiniz. Cidden çok ucuz ve harika bir yer. Site diyecektim özür dilerim. Ee, Discord sunucusu gençler açıklamada sizler de gelerekten efsane Robux alabilirsiniz buradan. Efsanevi Robux'lar sizi bekliyor gençler. Neyse hadi videoya geçelim. Herkese selamlar dostlarım benim Emircan bugün sizlerle birlikte Siren Head'ı bulmaya çalışacağız gençler Yanımda Haso var hoş geldin Haso Haso Evet evet Haso gençler konuşmayacak Haso'nun mikrofonu çok cızırtı yapıyor Evet gençler bugün Siren Head'ı bulmaya çalışacağız ve ona bakmaya çalışacağız ee, umarım arkadaşlar bulabiliriz. Bu arada Siren Head'ı öldürmemizi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 20 like'ın gelmesini tavsiye ederim abi. 20 like gelirse Siren Head'ı öldürmeye çalışacağız. Şimdi Hasan ile birlikte ne 30k ne 30k? 32 oğlum k gelmez bize. Evet burada böyle bir para var. Robux aldım. Evet aldım. Bu arada para var. Aynen para var. Yani paralarla silah alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Siren Head'ı arayacağız ve burada bazı insanlar var. Siren Head'ı bulacağız ve ona bakmaya çalışacağız. Ee, umarım gençler videoyu da beğenirsiniz. Şöyle be abi 20 like. Bakın 20 like. Ee, arkadaşlar videoyu tam ekrana aldıysanız e, mouse'unuzun orta imleciyle aşağı kaydırarak da like atabilirsiniz hemen. Yani hiç çıkmanıza gerek kalmaz. Haso gel hızlı gel. Ee, hemen bulalım abi çünkü e, merak ediyorum ben de Siren Head'e. Dediğim gibi arkadaşlar öldürmemizi de istiyorsanız 20 like da Siren Head'e öldürmeye çalışacağız. Şu an öldürüyorlar zaten de. E, ee, aa! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet P250 kendimizi savunabileceğiz artık. Eee... Bu arada mermisi var mı? Yok. Arkadaşlar Siren Head dışında bir sürü canavarlar da var oyunda. Yani illa Siren Head diye bir şey yok. Bir sürü canavarlar var. Şimdi canavarlarla karşılaşırsak göstereceğim. Ne oldu lan ben GG'leri? Gel. Işık ee, olmadığından dolayı göremiyorum da. Evet. Aha. Burada bazı insanlar var. Ve Siren Evet abi Siren Hadi hadi hadi hadi hadi Evet Siren bakalım. Belki bu videoda da öldürebiliriz. Evet gençler Sirene'ye da ateş ediyoruz. Baya ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hadi bakalım. Sirene'ye de bakalım arkadaşlar öldürebilecek miyiz? Şu an Sirene'ye baya basar yedi bence ya. Oğlum baya iyi olan hasarı. Adamlara baksana su gibi öldürüyorlar. Bakalım arkadaşlar. Oha lan adam adam keleşle gelmiş hey. Ana ne? Sirene et git tak tak tak tak. Evet arkadaşlar Sirene'ye de öldürmeye çalışıyoruz. Sirene et pa pa Evet. Sirenet öl lan. Öl Sirenet. Sirenet. Oğlum çok korkunç durmuyor mu ya bu ne? Bu arada bu Sirenhead de bu aralar çok e, böyle popüler olan bir yaratık. Yani çünkü eskiden ben hiç Sirenhead'i böyle çok görmüyordum. Evet. E, şimdiden böyle popüler olmaya başladı. Hasan ne? Ama gerçek değil. Nasıl lan? <clears throat> evet şunu bir öldürelim hemen arkadaşlar. Ölecek ya bu tak tak. Ben bunu bu bölümde öldüreceğim. Şey yazdan sonra da bulduk ve öldürdük. Evet. 20 like istemiştim ama arkadaşlar 20 like'a e, boş verin. Zaten artık öldürdük yani. Anını. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sirenet bana vuruyor. Yapma Sirenet. Neden öyle yapıyorsun be kardeşim? Bu Evet az kaldı az kaldı ya vuracağım ben bunu. Kardeşim sen hayırdır? He? Sen hayırdır? Sen anını. Aa öldü. Öldü. Ananı hala vuruyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. E, Sirenet öldü şimdi ne oldu? Yani Sirenet'in canı bayağı az şu an. Ne olacak buna? Dur lan vuralım bari. Sirenet'i öldürdük diye para ve geldi mi? Bir dakika arkadaşlar bakalım. Hayır gelmemiş. Aga be. Sirenhead GGS. Sirenhead öldü. Evet arkadaşlar hayatı Sirenhead'ı hayatı öldürdük. hayat. evet. Bakın abi. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Evet hayat gitti. hayat bir daha doğdu. Evet hayat bir daha doğdu. Bu sefer nerede doğdu acaba? Şöyle arkadaşlar gösterelim Siren Head'in bir daha doğduğu yere ve Hasan mikrofonu açma kanki. Mikrofonun açılıyor ve evet Siren Head burada yine. Siren Head tak tak. Siren Head'e yargı modon. Siren Head nereye gidiyor? Oğlum bu Siren Head neden bu kadar korkuşturuyor ya? Evin içine girin lan. Evin içine girin. Stay home, stay home. Evet buradan da evde kal çağrımızı yapalım. Evet. Öldürmeye çalışalım ya abi baksana. Of of of of yargı yargı. Yargı yargı. İnşallah böyle sıkıyoruz da Hasan sen tabanca mı var sende kanka? He. Abi adamlar AK falan buluyor ve bizde AK yok. Adamlar tarıyor ya. Biz tabanca ile sıkıyoruz adamlar tarıyor. Bir dakika ben silah falan bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Adamlar tarıyor ben tabancayla sıkıyorum. Şu kenarlardan gidelim belki silah falan buluruz da oğlum boş ver lan boş ver boş ver. Tırstım tırstım. Toggle shop denen bir şey var burada ne bu? Hmm, map bu light. Buralar touch. Yok lan. Bir işimize yarayacak bir şey yok burada. Lan Siren Head nerede? Siren Head. Siren Head. Siren Head yok. Cybernet burada. Ta ta ta ta ta. Hadi bakalım. Yargı. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 20 like gelirse çok sevinirim. Cyrenet öleceksin kardeşim. Cyrenet'i de öldürmeye çalışıyoruz. Volby. Aslında Vol 2. Çünkü daha az önce öldürdük. Ta ta ta ta ta ta ta ta Evet Cyrenet, Cyrenet tak tak tak tak tak tak tak tak. Ayaklardan ayaklardan. Oğlum 40k canı var ya abi ölmez bu bence. Allah siren Radar. Kanka radar almadım ben. Bunlar başka şeye ateş ediyor. Hayırdır kardeşim? Abi burada para var. Burada para var. Ev var, para var, iş var. Bu ışık niye bu kadar? Aha bak burada da tabanca var. Ben burada da tabanca buldum. Ee, ananı lan vurdu. Ayağı vurdu. Tut tut tut tut tut tut. Abi ölmüyor ya. Sirenet ölmüyor. Öldüreceğim seni. Bayağı yiyor ama şu an. Evet ben de çıktım. Çıkmak zorundaydım. Evet şu an bugu buldum abi. Silah bugunu buldum. Bir öbür silahtan bir bu silahtan. Bir oradan bir buradan. Kanka ne yazdın? Yok sen değil misin? <laughs> Siren Head öleceksin. Hadi bakalım. Hadi abi öldürün şunu ya. Ölsün gitsin artık. Canavar. Ya neden dışarı çıkıyorsun? Lan benim peşimde. Eve gir. Ya abi bug yapıyorsunuz. Eve girin. Hayda. Hadi Sirenet öleceksin. Az kaldın. Bak bak bak bak Hadi. Hadi. Sirenet ölecek. Az kaldı. Hop. Öldü. Öldü vallahi da öldü. Yine öldü. Siren Aga be. Adam öldü ya. Reisler adam geberdi öldü. Bakın Lan bana mı sıkıyorsunuz? Sıkmayın bana. Acaba böyle sıkınca ne oluyor? Aa gitti. Yine gitti. Ve yine doğdu. Evet Sirenet yine doğdu. Yani ne yapalım? Hasan neredesin? Hasan AFK. Yok lan. Evet yani Sirenet yine şuralarda falan doğdu. Yani göstereyim. Sirenhead'e. Sirenhead doğdu ama. Aynen bakın Sirenhead burada. Yani öldürmeyeceğim. Ee, bu sefer öldürmeyelim. Evet benim peşimde ve Sirenhead beni öldürüyor. Evet arkadaşlar Sirenet tarafından da öldürüldük. Oley. Görüyorsunuz. Geçer. e, ee, Sirenhead'i gördünüz. Yani baya güzel olmuş bu oyun. Cidden efsane. Sirenhead'i öldürdük diye video da çektik. ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Oyunlar oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın abi. Cidden e, 1K abone olmamıza çok az kaldı ve yardımında bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, ee, yakında 1K olalım. Ee, çok güzel çekilişler de başlayacak yakında. Hepinizi seviyorum geçerken Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.